човека символизира много жертви и умишлени животи, Холокаустът е един от основните потикнувачи за обединуване на народите. Всъщност, и не е доволно само ако изкрадиме споменик на жертвите и постоянно им се поплюваме. Тук потребна е борба за човеково достоинство. Защо луѓето ќе сватат дека порасот на едно човечко същество, значи пораз на целото човечество. По Коперник Холокауст го ознакоха масовното планско изтребуване на около 6 милиони европски еври от екот на Втората светска война, като дел от програмата на нацистическата партия и режима на Адолф Хитлер. Концептът на расната теория на Хитлер, според която германците са Шлетълген, Лава Коса и Симиочи, са супериорна раса, наспроти кой стоят евреите, добива и правна рамка, Со наредбата на германската влада да се разрешат сите явни шежбеници, кои немат алеишко потреба. Двата закона, които ратификувал Хитлер, го дефинирали държавянството на Райхо и съдържали правила за защита на германската кръв и чест. Според първият закон, право на държавянство имали само германци, а според вторият, евреите се дефинирали като лица от германска кръв. Евреите реагирали на различен начин на новия програм, но най-често е насищали вниманието до грековци. Кристалната мъки се явва само по една етапа от кръвавия пад на Хитлер. Били запалени и изграбени много еврейски бюкен, работилници и домови. Били лапсани 20 минути лица, а било съобщено за само 36 минутни случаи. Кристалното море започна с 36 смъртни случаи, а завърши с 6 милиони ликвидирани евреи от цяла Европа. Се смета дека планното отстранување е центъра на латистичка идеология уште од низинот почет, уште од низинот основоположник Хитлер. Тој вели, ние водиме борба за обстанокот и за разпространувањето на нашата раса и нашия народ. Ние водиме борба за екзистенција на нашите деца, за чистотата на нашата кръв. Големите наследни живота по народа не са резултат на случайност, туку закономерно произлегуваат само од стремежот на всеки народ за одржување и размножување на видот на расата. Все на овој свет што не е добра раса е плева. Телосна спротивност на ариевецот е евреинот. Да беа сами на свет, евреите неизбежно би се удавиле во својата собствена нечистотија. Евреинот себе носи само себе. Как да стапне, народот кој таму дотука живеа од својот труд, порано или подосно почнало да изумира. Евреите живеят като паразити през телото на другите нации и држави. Размишлувајќи за сите причини на нашата германска катастрофа, доаѓаме до истиот заклучок – несваќањето на еврејската област. Делото Добри Говор, с кој Хитлер безчувствително ги напаѓа евреите, ја потврдува програмата и планот за нивно изтребување. Депортациите во така наречените логори на скръпта трајале без нито една книга не може да я е разкаже приказната на тия денови, о кой всеки ден се убивали при Илиян Цигути. Помеѓу 1942 1943 година, по германските други биле транспортирани луѓе от цяла Европа, кои нивната смрт, односно евреите, биле пренесувани в отворени вагони или затворени возила без храна и вода цел ден от нивното патување. При това, тие морали да стоят или да седат еден без друг при безмъсловие посвещава обреда за времето на дивното пътуване. Евреите гладували, евреите работели или били претепани до смърт, мачени или убивани в омилените медицински експерименти. Военното систематското убиване завършиле на 2 май 1945 г. побеглен и се предал на Червената армия. Във веки били направени премново лузни и се проляла до кръв. И покрито още имало преживяне лица нали, от гетата, лагорите и маршевите на смъртта, все пак много минали долго ги прогонувало скеванието на таквата трагедия. <coughs> Международният отговор на военни злостоща от Първата светска война и Холокауста доведова до възпоставуване на Международния суд в Ирвин. Суденията ги разделива, че любовите права и му дават значение на концептът на злосторствата против хуманността и що индивидуи, а не влади, биле повикани на отговорност за воен изострство. Холокауста трябва да го запаметиме като дел от нашата история, кой трябва да не води последнички от живот. И да не забравяме как жертвите от този период го задржале човешкото достоинство и покри още ще тероризирани и понижувани. Тоа го потврдува фактот, че во секој гето, всеки работен ловор и всеки воз е постояла силна желба да се движи од дори постигнато понекога ще представувала овца. Само чин да сумре гордо е представувала храброст. И днес после твърдения, които негират постоянието на Холокауста. Но чинът на негиране на Холокауста е ист, като и самият чин на Холокауста.